Мехмоды в мире вейпинга — это как маслкары в мире автомобилей. Это не только девайс для парения. Также это предмет стиля, статуса и отличительный знак среди комьюнити. Знак того, что ты в теме и ты шаришь. Итак, представляю вашему вниманию брутальную печку ХК-24 с накрученным на нее двухстоечной декой вместе с батлкэпом. Производитель данного мода — компания Complife, которая ранее делала детали для Mera Vape, которые ныне называются Avid Life. Потом они выпустили Battle Deku с Battle Cap, но на этом Complife и не остановились и выпустили целую линейку лимитированных модов, и HK24 — один из них. Мод имеет приятную удобную накатку, которая не дает моду скользить. Это то, что дает преимущество перед другими мехмодами, которые изрядно подзаебали скользить в руках. Сверху расположилось 9 газоотводных отверстий, предназначенных для того случая, если вдруг аккумулятор выйдет из строя. Здесь у меня установлена параллель из фьюзет Клэптонов, которая помещается только в двухстоечную деку. В трехстоечной деке места куда меньше, и поэтому туда ничего не помещается. И кстати, сопротивление намотки составляет 0,06 Ом. Такая намотка дает хорошую производительность, быстро разгорается и имеет хорошую вкусопередачу, но убивает такумы. Во-первых, аккумулятора хватает ненадолго, а во-вторых, буквально через месяц-полтора вам придется его менять на новый, так как срок жизни аккумулятора при таком низком сопротивлении уменьшается в разы. А теперь перейдем к самому интересному, к кнопке нашего мехмода. Кнопка в ХК имеет интересный и знакомый конструктив. Она похожа на кнопку от Able но лучше. Допилены некоторые идеи, но остались старые проблемы. Да-да, это я о магнитах. В Эйблах часто ломались магниты. Но, как видите, решение довольно простое. Если у вас сломался магнит, как это произошло у меня, то вы просто можете заменить его по серебряной пружиной, и результат вас приятно удивит. Мехмод жарить будет тогда же лучше. Еще одно интересное решение применили в месте, где происходит стык трубы вместе с кнопкой. Труба имеет скосы под кнопку, что обеспечивает хорошее качество прижима кнопки к стенкам цилиндра, что в теории дает лучшую токопроводимость. Мод приезжает в такой сумке с карточкой оригинальности, подписанной от руки а также с незначительным маленьким, но очень приятным бонусом внутри в виде стикера, который может красоваться на любом вашем девайсе. Хотя, наверное, нет, не на любом. Он такого большого размера, что подойдет либо на ноутбук, либо на холодильник. Но и несмотря на все достоинства мода, нельзя не упомянуть о том, что он очень прихотлив к чистке. ХК, как и большинство мехмодов, нужно полировать чуть ли не каждый день, но за счет накаток это делать не совсем удобно. Поэтому я рекомендую использовать полироли наподобие доктора Вакса, чтобы добиться быстрого и хорошего результата при минимальных затратах времени. Что же мы получаем в итоге? Мы получаем очень качественный, удобный и производительный мод со своими недостатками в виде очень кропотливого ухода. Ну и как всегда, за качественную оригинальную продукцию нужно хорошо платить. За данный мод вам придется отдать примерно 200 долларов. Что ж, на этом у меня все. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Надеюсь, оно было полезным для вас. И не забывайте подписываться на наш канал. Пока!